coffee cup oppure a cup of coffee. Coffee cup è un compound noun o nome composto. I compound nouns, o meglio compound words o parole composte in generale, possono formarsi con due sostantivi come qui o con diverse altre combinazioni. Sono davvero ovunque nella lingua inglese. Quando ci sono due sostantivi appaiati, quello che fa da nome vero e proprio è quello più a destra, mentre quello che lo precede ha funzione aggettivale, perché in inglese si sa gli aggettivi si mettono sempre prima dei nomi cui si riferiscono. Quindi qui coffee rappresenta la proprietà o la funzione No? In italiano eh, non si traduce con la preposizione di, ma con la preposizione da, come si vede chiaramente in questo esempio che segue. You have lovely coffee cups. Where did you buy them? Lo stesso meccanismo, ah, che poi è diverso da would you like a cup of coffee, no? Cioè, vuoi una tazza di caffè. Dicevo che lo stesso meccanismo si usa in tantissimi altri composti, per esempio crystal glass che indica un bicchiere di che materiale cristallo oppure in toilet paper dove toilet indica invece la funzione oppure post office di nuovo un esempio con funzione Spessissimo queste combinazioni di parole risolvono il nostro complemento di specificazione e sono una valida alternativa all'uso della preposizione of, per esempio pulitore di finestre, window cleaner, l'insegnante di matematica e maths teacher, oppure the second underground stop, quindi la seconda fermata dell'underground. Notare che si accentua sempre l'attributo, cioè the safety belt, oppure the inflation rate